ඉහළට යනවා. විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ ගරු සභාවෙදී අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේදී ඇත්තටම කියන්න ඕනේ අපේ අපි දන්නවා මේ ශිෂ්‍යත්වයේ කියන විභාගය නිසා ළමයි ලොකු මේ මේ මේ තරඟකාරීත්වයක් තියෙන නිසා අපි දකිනවා හත වසර අට වසර යන ළමයි වල තත්ත්වයට යද්දී සමහර ළමයි ඉන්නවා අකුරු ලියන්න බෑ. සමහර ළමයි ඉන්නවා කියවන්න බෑ. එහෙම ළමයි කොට්ටාසයක් අහු වෙන මේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ මම හිතනවා මේක ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේ ඉඳලා හැදිලා එන්න ඕනේ අර තියෙන තරඟකාරීත්වයත් එක්ක අපි හිතමු සෙමින් ඉගෙන ගන්න ළමයෙක් ඉන්නවනේ අර තියෙන තරඟකාරීත්වයත් එක්ක ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට කලා අධ්‍යාපන කලාපුණ ගානේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය කොච්චර පාස්ද පෙස්සියත්වයේ කොච්චර පාස්ද ඉතින් ගුරුවරයෙක් බලන්නේ සමහර විට හොඳම ඉන්න ළමයි ටික ඉස්සරහට ගෙනගෙන ගිහිල්ලා විදුවල් පැතුමාටත් ඕනේ කොහොම හරි ශිෂ්‍යත්වයේ ළමයි ප්‍රතිඵල වැඩියෙන් දාගන්න එතකොට සෙමින් ඉගෙන ගන්න දරුවෙක් හිටියොත් එහෙම ඒ දරුවා ටික ටික පස්සට යනවා. හැබැයි ඒ දරුවා 6 වසර, 7 වසර, 8 වසර වෙද්දී තමයි ඒ දරුවට අනිත් ළමයි එක්ක ඉහළට යන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ දරුවා කෙමෙම ටිකෙන් ටික පසුබෑවට ලක් වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වගේ දීර්ඝ ගැටලු සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. මම හිතනවා මේ පෙරපාසල් සම්බන්ධව සොයා බලලා ඒ වගේම මේ දරුවන් කොච්චර වුණත් අපි දකිනවා විද්‍යාලවල සාමාන්‍යයෙන් S එකක්වත් ගන්න බැරි දරුවන් ඉන්නේ. ඒ දරුවන් වෙනම අරන් බැලුවොත් මේ ළමයින්ට අකුරු ලියන්න කියවන්න හැකියාව නැති දරුවන්ට. ඉතින් මම හිතන ඒ සඳහා අපි ක්‍රමවේදයක් සකසා ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි අපිට කරන්න පුළුවන් අධ්‍යාපන ශිෂ්ටයට අපිට බලපෑම් කරන්න බෑ පාසල් සභාවේ. නමුත් පෙර පාසල් වලදී අපි සුවා බැලීම මොනවා හරි සුවා බැලීමක් කරලා ඒ යථා තත්ත්වයට පත් කරගත යුතුයි. ඊට පස්සේ අපිට අධ්‍යාපන කලා බලදායෙන් දැනුවත් කරලා ඒ සඳහා මොනවාර වැඩසටහන යොදා ගන්න කියලා මම ඉල්ලා තිබ්බා. ඒ වගේම අද උත්සව සඳහා යන වියදම අඩු කරන්න කියලා තිබ්බා. ඇත්තම සුදුසු ඒ උත්සව සඳහා නමුත් අපි විශාල පල්ලේපොළ ප්‍රාදේශ විශාල උත්සව සඳහා වියදමක් කරලා නැහැ. නමුත් මම හිතනවා ඒ වගේම අතිකාල දීමනාවුත් අඩු කරනවා නම් තමයි සුදුසු. මොකද අපි දකිනවා සමහර දවස්වලට සෙනසුරාදා සිද්ධා වලට අතිකාල වලට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. නමුත් හරියාකාරව විශේෂ අවස්ථාවක් උදව් නෙමෙයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි අනිවාර්යෙන් දැකලා තියෙනවා. අපේ රාජ්‍ය සභා මන්ත්‍රීලා අපි බලලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා මේක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ලේකම්තුමියගෙත් වගේ කීමක් අත්‍යවශ්‍ය කාරණා කර අතිකාල දීමනා වලට සේවකයන් යොමු කරන්නේ නැතුව මම හිතනවා මේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ තියෙන මුදල් ඉතුරු කර ගැනීමට අපිට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම තව ගරු සභාපතිතුමනි රනිල් වික්‍රමසිංහ ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ජනාධිපති බවට පත් වුණා. ඉතින් මේ ජනාධිපති පත් වුණාට පස්සේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විරෝධී කියලා කියනවා. මම මේ ජාතික දේශපාලන විනාඩිය මේ කතා කරන්න ඕනේ. දැන් මේක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විරෝධී වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම දැන් හැමෝම කියන මේක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විරෝධී කියලා නමුත් විරෝධී වෙන්නේ කියන්නේ ජනතාවගේ තියෙන පරමාධිපත්‍ය බලය තමයි මේ ප්‍රාදේශ සභාවේ ඉන්න മന്ത്രിලාට ඇවිල්ලා ජනතාව මේ කොහොම මෙතන එන්න බැරි ඉඳ තමයි අපිට ලබන්නේ. අපි තමයි මෙතන ඇවිල්ලා මේ ජනතාවගේ ප්‍රාදේශ මේ බලය නියෝජනය කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ මේ හැමෝටම යන්න බැරි ඉඳ ජනතාවගේ බලය එක മന്ത്രി කෙනෙකුට තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන ජනතාවගේ බලය. ඒකට අවුරුදු 5කට දීලා. ඉතින් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩි කැමැත්තෙන් ව්‍යවස්ථානුකූලව තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ජනාධිපති බවට පත් වුණේ. ඉතින් ජනාධිපති බවට පත් වෙලා ඇත්තටම එතුමාට අවස්ථාවකදී පක්ෂය ගොඩනගා ගන්නවා. ඒ තමන්ගේ પરම්පරාව ගොඩනගා ගන්න මේ රට මොනවාක් තත්ත්වයකට ගියේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ඉදිරිපත් වුණා හැරෙන්න වෙන කවුරුත් ඉදිරිපත් වෙන්න හිටියේ නැහැ. ඒක රටේ අභාග්‍යයකට ලකුණ. නමුත් මෙතුමා අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න ඉතින් මේක බාරගත්තා. ඉතින් බාර කරන සියලුම පක්ෂ එකතු කරගෙන සියලු පක්ෂ එකතු කරගෙන ਸਰවපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් හදන්න එතුමා දැන් උත්සාහයක යෙදෙනවා. මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදී අපි දේශපාලනය පක්ෂ දේශපාලනයෙන් ඈත් වෙලා මේ රට අවුරුද්දක් අවුරුදු දෙකක් කර මේ රට යථාර්ථයකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ පක්ෂ දේශපාලනය යන්න අපි සියලු දෙනා ඒ සඳහා අපි එකතු වෙනවා. නමුත් හරි කනගාටු සමහර දේශපාලන පක්ෂ ඒ සඳහා එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා පෝට්ටුවේ ඉන්න ප්‍රාදේශ මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහයෝගය ලැබුණා. ඉතින් ඒ සහයෝගයත් ඒ සියලු දෙනාගේ සහයෝගය ලැබලා දැන් ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා හොඳ යෝජනා කීපයක් අරගෙන තියෙනවා. දැන් මිනිස්සු අගෝස්තු 9 එන්න කිව්වා අරගල කරන්න කවුරු ගියේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට යම් කිසි දෙයක් ගැන සහනයක් දැනලා තියෙනවා. මම හිතනවා ඉදිරියට ඒ සහනය අනිවාර්යයෙන්ම තව ටිකක් වැඩිලා ලැබෙයි. එතුමාට අපි කරගෙන යන්න අවුරුද්දක් එතුමාගේ වැරදි තියෙනවා. වැරදි නෑ කියන මමත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉස්සරහට මමත් දකිනවා එතුමාගේ වැරදි තිබ්බා. එතුමා අරුන්ජ අර්ජුන මහින්ද මහ බැංකුවට පත් කරලා එතන හානිය සිද්ධ වුණා. ඒක සාධාරණ. නමුත් එතුමාට යන හොරකම් කරේ නැහැ. නමුත් එතුමාගේ පත් කිරීමේ වරදක් තිබ්බා. අපි පක්ෂයක් වුණත් ඒ පක්ෂේ වැරද්දක් කරනවා නම් වැරද්දක් දකිනවා නම් ඒක අනිවාර්යෙන් අපි ඒක වැරද්දක් විදියට දකින්න ඕනේ. නැත්තම් මේ පක්ෂේ මොන වැරද්දක් කරත් නෑ නෑ වැරදි නෑ වැරදි නෑ කියන තරම් අපි එහෙම පුද්ගලයෝ නෙමෙයි. නමුත් මම හිතනවා දැන් ප්‍රාදේශ සභාවෙත් අපි සියලු දෙනා සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් වශයෙන් තමයි එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඒ හින්දා මම හිතනවා දැන් මේක විපක්ෂය ආණ්ඩු පක්ෂය කියලා නෑ මේ රට ගොඩ ගැනීම යනවා වගේ පල්ලේපොළ ප්‍රාදේශ සභාවේ දැන් මම ගරු සභාපතිතුමා ඉල්ලනවා විපක්ෂයේ සංවර්ධන යෝජනා ගන්න මෙච්චරයි ආණ්ඩු පක්ෂේ මෙච්චරයි කියලා දැන් මේ දෙන්න එපා විපක්ෂයේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ සියලු දෙනා එකතු වෙලා තමයි දැන් රට ගොඩ නාගෙන එන අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා පල්ලේපොළ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා මැදිහත් මේ නිසා ඉදිරියේදී පක්ෂ විපක්ෂ නැතුව සංවර්ධන යෝජනා ලබා දීමේදී ප්‍රතිපාන ලබා දීමේ සමානව ලබා දෙන්න කියලා මම ගරු සභාපතිතුමා ඉල්ලා සිටිනවා ඒ වගේම තමයි ගරු සභාපතිතුමා පොදු අරමුදලේ අපිට විපක්ෂයේ മന്ത്രിවරු ලක්ෂ 3ක් ගම්මුණා ඊට පස්සේ ලක්ෂ 4ක් ගම අවුරුද්දට මම හිතන්නේ අපිට පාරවල් වලටවත් ඒ වගේ ඒවා දේවල් වල මේ ලක්ෂ 3 ලක්ෂ 4 දාන්න බෑ පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මිලදී ගැනීම මොනවාද ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම වලට තමයි දාන්නේ. නමුත් මේ ප්‍රාදේශ සභාවේ මම හිතන්නේ මිල ගැනීම සම්බන්ධව ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ගිය අවුරුද්දේ වැලි ලෝඩ් එකකට දුන්න එකවත් මිල ගැනීමක් ආවේ නැහැ. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ මිල ගැනීම වල මිලදී ගැනීම වලට ඒ මුදල් ලබා දීලා තියෙනවා. නමුත් තාම මේ මෙලෙස් කැඳවීම් පරක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මම හිතන්නේ අපේ යෝජනා කරගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි කරු සභාපතිතුමනි මේ ප්‍රාදේශ සභාවට මම ඇවිල්ලා මට දාන්න ලැබුණේ වීදි ලාම්පු තුනක්. ඉතින් ගරු සභාපතිතුමාගෙනුත් ඉල්ලා වුණා දෙපාරක් තුන් පාරක්. නමුත් අපිට එක වීදි ලාම්පුවක්වත් දාගන්න හැකියාව තිබෙන්නේ නැහැ. ඈ මං දැන විපක්ෂ මන්ත්‍රීලා හින්දාද දන්නේ නැහැ. නමුත් හැකියාව තිබෙන්නේ නැහැ. මං හිතනවා ගරු සභාපතිතුමාට අවුරුද්දේදී മന്ത്രിලාට ලබා දෙනවනම් මෙන්න මේ മന്ത്രിලාට දෙන්න අවුරුද්දටම 3යි නම් 2යි නම් එහෙම දාලා ඒ විදිහට ලබා දෙන්න කියලා ඒකත් මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම PR ටික ඇත්තම ඉංජිනේරු මහත්මයාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. පල්ලිනේ කොළඹවල මාර්ගයක් තිබ්බ වලවල් ටික කොහොම හරි යථා තත්ත්වයට පත් කර වහලා දැම්මා. නමුත් ඉදිරියේදී තව වලවල් විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා මම හිතනවා. ප්‍රිමෙක්ස් හරි යොදලා ඒ ටික සංවර්ධනය කර දෙන්න සභාපතිතුමා ඉල්ලීමක් කරලා දෙන්න කියලා. මොකද ඉදිරි තව ටිකක් ඉස්සරහට ඒ පාරේ වල ප්‍රමාණයක් තිබෙන ඒ ටිකක් වහලා දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම තමයි ගරු සභාපතිතුමනේ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය පාසල් නමුත් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න වෙනවා අපි ප්‍රාදේශ සභාව වශයෙන්වත් සම්බන්ධ වෙලා මේ ළමයිගේ දෙමාපියන් සහ ළමයි දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් නම් පොලිසිය සම්බන්ධ කරගෙන සුදුසුයි කියලා මම යෝජනා කරනවා මොකද මේ වෙද්දී ගිය සතියේ ඉස්සරින් සතියේ පල්ලි පොලේ ස්කෝල් ළමෙක් අල්ලගත්තා ත්‍රිවිල් පාකේ තම අල්ලලා දුන්නේ ළමයාට සිගරට් පැකට් පැකට් එකකුත් තව වීඩියෝ වගේ ගොයි ඔක්කොම තිබ්බා හැබැයි ඒක අරන් දීලා තිබ්බේ තව කඩේක වැඩ කරන එක්කෙනෙක් තමයි අරන් දීලා තිබ්බේ ඉතින් පොලිසියෙන් ගෙනල්ලා ඒ වැඩ කරන එක්කන කඩිනුත් දෙලවල එයා ගාව මොනවද තිබ්බේ නැති ඉතින් අත්තරංගුවට ගන්න බැරුණා නමුත් අර දරුවා 9 වසරේ දරුවෝ ඉතින් මං කිලිලා සිටින කරු සභාවෙන්තුමා දැන් අධ්‍යාපන ශේෂ්ත්‍රය ගත්තාම එක එක කුලි කියනවා දුරුගල එතකොට පාපුල් මේ හැමදේම දැන් භාවිතය ඉහළ ගස් තිබෙනවා මම හිතනවා මේ පරපුර බේර ගන්න නම් මේ සඳහා අපි මොනවාර වැඩ පිළිවෙලක් යොමු කරනවා ප්‍රාදේශ සභාව වශයෙන් සම්බන්ධලා පොලිසියක් සම්බන්ධ කරගෙන මම හිතනවා මේ මත්ද්‍රව්‍ය වලින් වැළකීම සඳහා මොන හරි වැඩසටහන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් හෝ ඒ වගේම මේ මත්ද්‍රව්‍ය අලිකරන ස්ථාන පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමක් කරලා ඒ ස්ථාන අල්ලනවා ඒ පොලිසියට අල්ලා දීමට අපි වැඩ කටයුත්තක් යොදනවා නම් සුදුසුයි කියලා මොකද විශේෂයෙන්ම අපේ ගොඩනැගිල්ල තියෙනවා මෙතන ඒක ගොඩනැගිලි ඉහළ මහලේ කීප වතාවම පොලිසියෙන් ගිහිල්ලා දරුවන් අල්ලගත්තා එතන ඒ ගොඩනැගිලි හිටපු දරුවන්ට ඇත්තටම පොලිසිය මාර්ගයක් අල්ලගෙන ඉවලා ඒ දරුවෝ යාළු වෙච්ච කපල් කපල් කීප දෙනෙකුත් හිටියා. ඉතින් ඒ කට්ටියට අවවාද දීලා කෝටුවෙන් තරවටු කරලා එහෙම කරේ සමහර කට්ටිය ඉන්නවා එතන ගංජා පාවිච්චි කරන්නත් ඊයල මාළේ සහ පහළ මාළේ භාවිතා කරනවා යටම බිම්මාල්. ඉතින් අපි බිම්මාල්ට මොනවාරි දෙයක් කරලා කඩින්නේ සංගත යෝජනාවක් කරලා බිම්මාලේ වෙළඳ කුටි ඉදිරිීමේ පුළුවන් නම් සුසුයි. ඒ වගේම තව ගම් සභාවෙත් මෙතන දැන් කඩ ඉවත් කරා ඒ කඩ ඉවත් කරලා ඒ කට්ටිය තාම පාරවල් වල තනින් තන ඉන්නේ. අපිට තාම ඒක හරියට නඩුව අවසන් කරලා හරියට ඒක ඉදි කිරීමට බැරි වුණා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ කඩකාම රජ වෙච්ච කට්ටියගේ නන් ටික හරි දාලා ඉදිරියේදී මේ කට්ටියට කඩ ලබා දෙනවා මොකද අපේ ප්‍රාදේශ සභාව විසුරවන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ තියෙන නිසා ඒ කට්ටියට බලාපොරොත්තු දෙන්න කියලා මේ ඉන්න කට්ටියට කඩ ආයි මොච්ච මෙන්න මේ නම් කට්ටියට ඉදිරියේදී කඩ ලබා දෙන බවට සභා තීරණයක් ගන්නා නිසා මම මේ අවස්ථාවේ ඉල්ලා සිටිමින් ඉදිරියේදී ප්‍රාදේශ සභාවේ කටයුතු සිදු කිරීමේදී අර මම කියපු ආකාරයෙන් ගරු සභාපතිතුමා ක්‍රියාත්මක කරයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අපේ ප්‍රාදේශ සභාවේ මන්ත්‍රීලාත් ඒ සියලු දෙනාත් එකමුතු වෙලා මේ වෙලාවේ අපි දේශපාලන පක්ෂ වලින් වෙන් වෙලා අයින් වෙලා අපි මේ රට ගොඩනැගීමේ ක්‍රියාදාමයට මුල් දැන දීලා මේ මිනිස්සු දුක් විඳිනවා පොලිම් වල හැමදැනම. ඉතින් අපිට ඒවා බලාගෙන ඉන්න බෑ. අපි දැක්ක බල්ලේකොලත් ඒ විදියට දුක් විඳිනවා මිනිස්සු. ඉතින් මේ සඳහා අපි ක්‍රියාත්මක වෙලා එකමුතු වෙලා අපි ශක්තිය ලබා දෙමු ඊට පස්සේ තව මේ රට ටික දවසෙන් හරි කොහොම හරි මේ රට කෙලින් කිරීමට හැකියාව ලැබුණොත් එහෙම ඊට පස්සේ දේශපාලනයට යොමු කියලා ඉල්ලා සිටින්න මගේ වචන තුන අපි අවසන් කරනවා අපේ පිටු ප්‍රමුඛ මාගේ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදනයේ මගේ බලවත් ඉල්ලීම මත සිටින විද්‍යාලයට යන ප්‍රධාන මාර්ගයේ අපි මොකක්ද කරේ ලක්ෂ ගානක ඇතමෙන්තුවකින් මේ හද හදන්නේ පාලම අද වෙනකොට සකල් සභාවතුමනි භාගයක් හදලා ඉකේ දැක්වලා තිබුණ තත්ත්වයට තමයි කියන්න බෑ අනිත් එක අර తాවකාලික රුවක් ගස් දෙකක් දාලා ඒක උඩ රැලි ගහලා පාලමේ తాවකාලික යන හදලා තියෙනවා ඒක ප්‍රාථමික විද්‍යාලයක් ඉතින් මේ දවස්වල ඒ ඇලේ ජලයේ උණු වැඩි බැරි වෙලාවත් මම හිතන්නේ මේ වෙද්දී විලාපත් වෙන තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙන ළමයෙකුට හානියක් වුණොත් විශේෂයෙන් පොඩ්ඩක් සීමත් කරගෙන හිටියට මටත් පොදුවේ සමස්තයක් හැටියට අපේ සභාවට ඒක මහා අවනම්බුවක් වෙනවා. ඉතින් මේ අනිත් එක ප්‍රාථමික විද්‍යාවද ඒ වගේම දැන් මේ දවස්වල දැන් දින තුනකට රජයේ පාසල් විවෘත කරන ක්‍රමයක් තිබුණා. ඒ විද්‍යාලය සති දින පහම උගන්වන කරු තමයි ප්‍රතිම හොඳ පරිසරයක හොඳ ගිනියක් හොඳ හැදියාවක් කියලා තමයි පිරිසක් ඊතරම් සුදුම පාසලක් එක්සා ඒ ආයත්‍ය අදාළ ආයතන තියෙනවා නම් ඒවට දැනුම් දීලා සම්මා කරලා මේ පාරමී පාලමී ඉතිරි කොටස හදලා නිම කරලා විද්‍යාලයට ළමයින්ට යන්න අවස්ථාව සලසා දෙන්න කියලා මම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් කමෝතුමා ඉල්ලාසනා කරනවා ප්‍රදවාක්තු නිර්වාසනාත්මක වගේ අර වෙළඳ සංකීර්ණයේ පහත් මාලේ රෝහිත බොහොම අසභ්‍ය සිදුවීම් ක්‍රියාකාරකම් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපිට එතන වෙළඳ ව්‍යාපාරයක් කිරීමත් මම හිතන අපහසුයි කරනවා. විශේෂයෙන්ම බැරිකාරට ඒක මඩවලක් අඩි ඉදිරිය යන්නත් බැහැ. ඉතින් දැනට වාහන ඒක විශාල වශයෙන් තියෙනවා. දවල් කාලේ රාත්‍රී කාලේ අපිට පුළුවන් නම් මේ වාහන සඳහා සභාවට මුදලක් අය කරලා වාහන සුරක්ෂිතව ආරක්ෂා වෙන විදිහට මෙතෙන් සේවකයෙක් දාලා අනේ ඒම දෙයක් කරනවා නම් එක පැත්තකින් අර කිව්ව අර නුසුසු ක්‍රියාකාරකම් වලින් වළකින්නත් පුළුවන් සභාවට ආදායමක් ගන්නත් පුළුවන් ප්‍රදේශයේ සේවයක් කරගන්නත් පුළුවන් ඒකත් යෝජනාවක් හැටියට මම ඉදිරිපත් කරමි මම නේ නේද කඳ පල්ලෙට මම වගේ කාරුණ්‍යයක් නැති ධර්මතම හින්න වෙලා ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒක මොකක්ද කියන්නේ අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකට නිලධාරී ඉන්නවා නිලධාරී ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැති ඒක ගැන අපි කනගාටුයි. ඉස්සර ඔය වගේ තිබෙන සභාපතිතුමා ගන්න තරුණ දිනේ ආපුවාම ලොකුවට අපි මේ සමරනවා ඒ වගේම පොඩි දිනේ සමරනවා ඒ පල්ලෙපොළ ප්‍රාදේශීය සභාව අධිපතිශේ කාන්තා බල මණ්ඩලයක් පිහිටවාගෙන අපි හැමෝම එකමුතු වෙලා පක්ෂ පාඩකයේ ඒ වගේ බල මණ්ඩලයක් පිහිටවාගෙන කාන්තාවන් අවදි වෙලා මේ සමාජ පරිහානියට පත් වෙන දේවල් ගැන සාර්ථක එකක් වගේ තමයි අවසන් කටයුතු වලදී එම්බාම් කියන කාරණාව කරන්න ගන්න. ඒක ඇත්තටම දැන් මිනිස්සුන් දරා ගන්න අපහසුයි. දෙහෙතර කරන ඉඳලා නමුත් මේක අපිට විසඳුමක් හැටියට අපිට බැයිද පල්ලෙපොළ ප්‍රාදේශීය සභාවක් වැඩිහිටි ළමා ශාලාවක් ආරම්භ කළේ ශිල්පී මේ ඒ වැඩ කරන දන්නා අය සම්බන්ධ කරගෙන මේ අපේ ප්‍රදේශයේ මිනිස්සුන්ට ජනතාවට යම්කිසි සහනයක් පහසුවක් සැලසෙනවා නම් ඕන ආරක්ෂාද මන් දන්නේ පළාත් ආණ්ඩුකාරතුරේ මගේ වචන සුරත් අවසන් කරනවා දැන් මේකේ තියෙන අපේ අර වෙන්දේසීනි පොල්ලි වගේ කර ඉවත් කරලා දිනවනේ. පහලේ ගලවලා. ඒව තමයි ගෙරලා දෙන්නේ. ඒ වගේ වෙන්දේසී කියන නාම රාජකෝ තක්ෂුනේ. ඒක සමිතිය සමිතිය වගේ නොවිනේ දෙමු කරලා ඉන්නේ. අපේ සමිතියේ ඒකට තමයි. අනිත් ටික අපි මොකද කරන්නේ? මේකට තක්ෂුනේ වටකරන වෙන්නේ ටිකක් නේ. ඒක තක්ෂුනේ. දැන් මේවා සමිතියකට ඕන කෙනෙක් ඉන්න කිව්වොත් එහෙම සාමාන්‍ය දෙවල පත්‍රෙත් බලන එකේ අනවශ්‍ය දෙයක් කියලා ඊට හොඳ දෙන්න ගන්නේ සබාවට. අඩු අඩු ගන්න ලක්ෂය නම් එක වැඩි. ආ මෙහෙම කරමු. මේ මේ වරවත් තමයි දැක්ක පොඩි ගාලි. නෑ මේමයි. මේක අපි දැන් ලක්ෂය ගැන විරුද්ධ වෙන්නේ නැසි වෙන්නේ නැසි කරා. අපේ දිවුල්ගමේ සායන මධ්‍යස්ථානයේ දෙනවා නේද? ආයුර්වේද රෝහලට මෙහා පැත්තේ තියෙන ගොඩනැගිල්ල අපේ සභාවේ හරි. ඒක තමයි දැන් ඔය නිමුනෝයේ නමුත් සායනය කරන්නේ යටවත් වෙන ડોක්ටර් කෙනෙක් තමයි නිමුනෝයි. යටවත් වෙන ડોක්ටර් ඇවිල්ලා අපේ කට්ටිය තමයි ඒක කරන්නේ. ඒක ටෙස්ට් කරනවා, ඔක්කොම ටෙස්ට් කරනවා. එතකොට ඒකේ වාහනේ වාහනේ බලන් වෙලා තියෙන වාහනේ අපරියා බලන් ඉන්නේ තියෙන්නේ. ඒ වාහන කොට ගිහින් ආයුර්වේදයෙන් ආයුර්වේද මෙයාට තියෙන පිළිවෙල. ඒක සමානයි. ආනේ කොටසක් කැඩලා තියෙනවා. ඉතින් ආනේ කොටසක් කැඩලා තියෙනවා. මේක අලුත් දෙයක් වගේ කියන්නේ. ඒ කොච්චර දුරේද? ඒක නේද? ඒක නම් කරුණේ දෙක අපේ. පොතක් ඇවිල්ලා ඉඳලා යටි. අනේ ඒක පුළුවන් කොහොමද? අපේ දැන් විසඳන තුමා සංවිධානය කරන මේ සමාව සම්බන්ධ කොළඹ විහාර මහින්ද විහාරස්ථානයේ පවත්වනවා. ඒකට පැලා කියලා. පැලා අපි ඉස්සරහ දුන්නා. ඉස්සරහ පැල 150ක් කියලා. ඒකට අපි මුදලක් ප්‍රමෝද කරලා 50ක් රුපියල් 100ක් කරනවා. 100ක් කරනවා. ඒ 250. ඒක තමයි. අපි පරිසර වල සමාජ වල කියන මේ සිස්ටම් එකම තියෙනවා. ඒක අපි කරනවා. යෝජනා එක එක ඉස්සර කරලා කරනවා. තමන් විතරේ කරනවා. එතකොට කවදේන අපේ පරිසර පරිසර වශයෙන් පරිසර මාත් මේ ඉලිවක් කරලා තියෙනවා මේ අපේ ඉන්ජිනේරුවා කෙනෙක් විපත් කරනවා. එකක් තමයි දැන් මේ වාහන ගොඩක් තියෙනවා. වාහන වලට අපිට හයි ප්‍රෙෂර් ගන්න එකක්. හරි. ඒ විශේෂයෙන් කම්පැක්ටර් එකම හොදන්න ඕන. නැත්තම් දිරනවා ඒක. ඒකට ආයේ බැටරි charger එක. ඒක බැටරි charge කරගන්න. රුපියල් 5000 කයි නම් මැට්‍රි සමහර එක තැනම තියෙනවා මැට්‍රි වාහන එහෙම තියෙනවා එතකොට අය පිටර දාලා චාර්ජ් කරන්න වෙනවා 250ක් ගන්නවා නේ එතකොට අපේ ළඟ රුපියල් 5000ක් විතරනේ නමුත් අපිට ඒකේ කරන ඒ සේවයකට ඉන්නේ ඔව් දාලා වතුර හොස්සේ ඉඳලා ඇටවලට විස්තර කරලා අය කම්ප්‍රෙෂර් එකක් හරි කම්ප්‍රෙෂර් එකක් නේ ඒ කියන්නේ කම්පෙෂන් එකකට කරනවා. පැච් එකක් හරි වහගෙන වුණත් අපිට හැමදාම හොය වෙන්න බෑ. අපිට ගිහිල්ලා මේ පියරදරලා ගිහිල්ලා දාන්න ඕනේ. ඩිල්ලේ ගින්න ඕනේ නැහැ නේ. කම්පෙෂන් එක උලංගා. ඒකෙන් වාහන ඕලලා ඒවට ප්‍රවාහම ඒ දාලා නිසි අධිච්ච නිලධාරී දාන්න නැත්නම් ඒක ඔව්. එහෙම දාන්න. ගෝපාලයි අයියා. දැන් කවුගේ හොලකටත් අපිට කිව්වා දැන් පොල් ගස් සාරන හදිසියේ පඩ ගන්නවනේ. පාරට අදිසේ ලයිට් ලයින් යනදී එතන සමාවට කියන මේක කපන්නේ නේද චේන්සෝ එකක් වගේ කිව්වොත් අපිට ඕල් කවුරුරි කෝල් කරලා කපන්න නේ එතකොට චේන්සෝ එක සමාව වැඩ යෝජනා කරනවා චේන්සෝ එක අය තරාදිය කියන්නේ කිලෝ 50යි තරාදිය කියන්නේ අපිට දැන් ඔය කුරු කසල දැන් ඇරයි යන ප්ලාස්ටික් පොලිතින් කිරන්න බෑ ඒක කෙරවන්න දෙන්නේ මොනවද අපි කියන මිනිහා කියන්නේ කෙරලා ගන්න මේක පිළිගන්න අපේ නිර්වදිතාවය සාහර කරගන්න අපිට ඒකක් ඕනේ. දැන් ඉස්සරහට අපිට කොම්පොස්ට් පොඩ හදනවා නම් ඒකවත් දෙපැයි කරන්න නේ. ඒ නිසා ඒක බිම් ප්‍රමාණයක්. ඒතර මේ ටික අපි ගමු නේද? පුරාතන වල්තවල මෙතනක තෝරන දාන තුනක බලතවල. කියලා කියලා නෑ හැදුවා. හැදුවා. ඒක 1600 ගිය හැදුවා. ඒක පොඩි පොඩි ප්‍රකාරයන් වල මඩවල තමයි මේක. එයා නේද? එතකොට එහෙනම් ඒ ටිකේ තමයි ඉන්තරාලි කිලෝ 50 50 100 විතර ගියා ඔය මිලේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා මිලේ පොඩි වෙනසක් තමයි ලක්ෂ ගානක් තිබුණේ. අට ලක්ෂ ගානක් වෙනවා කියලා කියන බඩු වැඩි කියලා කාඩිය. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා ඒව ගන්න බෑ දැන් ආගෙකට නමුත් දැන් ඒ නිසා වැඩි වෙලාවල් අද අවශ්‍යම ප්‍රමාණය කියලා දෙනවා කියලා නේද? නැතුවත් අපි ඒක ගියනවා නේද? එනල්ලා නැවත අපි ටෙන්ඩර් කරනවා. හරි? නැවත ටෙන්ඩර් කරනවා වෙන කෙනෙකුට දෙන්න ඕනේ නේද? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පටන් ගන්න නැද්ද? නෑ නෑ. අඩු වෙනවා. ඒ බඩුව අපිට සභාවෙන් ගන්න බැරි සභාවක් තමයි මොකක්ද ගන්න දීලා හදන්නේ. ඒ විදිහට යාවතන ඔව් යාවතන තමයි. ඒ තාරා අපි ගත්තනේ මේ දුන්නේ යාවතන. ඒකව කයි බෝද ටැක්ටරේ හඳන්නේ වගේ. කලාමන්තල ඉන්නේ අර චාමර. අලේලක් දින්නනේ. අලේලක් නා පෞසලේ මාසයි යා තහඩුවක් කියලා දුන්නු මෙහායි ගන්න. කලේ කලේ ඉන්නයි. මම ගා මම ඉල්ලලා දෙන්නම් කලේ උන් දෙක. ඔව් අපි එහෙනම් මේ මේක ඒගොල්ලෝ ඒකට කරනවා කිව්වොත් ගැටලුවක් නැහැ. නැති වුණොත් අපි නැවත ඔය කියන ආයතනවත් අපි සම්බන්ධ කරලා දෙන්න ඕනේ. බලලා අපිට ඒක ගන්නවා කියන්නේ ඉන්නේ. හරි. ඒ ළඟපාත මොනවද කියන්නේ? මොනවද කියන්නේ? ජයවර්ධන. ගේජ් කීයද තහනම්? ගේජ් 16. අපිට මේ බාස්කට් එකක් ගන්න අපිට මේ සමාජය කියලා වැඩේ කරන්න යන්න පුළුවන්. අපි ඒක පේන්ට් එක ගාලා දැන් වස මට එක බගින් යෝජනා කරලා දෙනවා නිසා වස මට කැලියන්නේ ඉතින් දිනකට එක මාගේ සංවර්ධනය කරන්න ගියත් දින 45ක් යනවා නිසා ඉදිරි කාලයේ වර්ෂා කාලයක් හොඳ සාමාන්‍ය දෙකින් කර වර්ෂා පටන් ගන්නේ ඉක්මනට කඩිනම් කර තේම මාර්ගය මාර්ග කියලාම සම්බන්ධ කරමු කියලා මම ඉල්ලා සිටින්නේ මගේ හදන්නේ